Anywhere but here. You the ass. Come on. They've broken through. Ah, só isso vai dar conta. Uma porta fechada. Eles acabaram de arrumar uma. You two, follow me. Pô, ser babysitter da Ellie já não era suficiente, mano. Tem que ser do Bill também. O cara não sabe sobreviver. tá cuidando dessa cidade sozinho, você não sabe nem sobreviver, mano. Ah! Cinco? Onde que eu gastei outra flecha? Eu não tinha sete. Eu gastei duas aqui, mas eu... Sim, eu não sou bom em matemática. foi golpe limpo, né? Não. Vai cair um bicho, não vai? Ah, eu que caiu um. Tá, eu tô ligado que eu preciso me curar. Nossa, eu jurava que esse barulho era do Bill, mano. Ah, tá ali, ó. Acho que aquele bicho cai. Se eu não me engano. Ele cai morto, né? Mas ele cai. Pode cair aí. Acho que é só se fizer barulho que ele cai. Tá, tô ligado que ali tem um instalador e vai entrar outro. Eu não vou acertar daqui. Nossa, velho. A vontade de atirar é grande, mas a de preservar as flechas é maior. Go Eagles! Vai! Win, win, win! É aqui que é os armários buga? Não lembro se é aqui. É, é aqui. Eu comprovou mesmo, né? Ah, velho. Nossa, é muito chato tirar instalador, velho. Isso mexe de um jeito muito estranho. Tá, tive um golpe limpo. Deixa eu ver se eu não tive outros. Aqueles ali que passaram direto. Teve algum aqui que um golpe limpo. Acho que não, hein. Esse aqui também passou um direto. Ah, dá pra bugar os armários. Deixa ficar assim pra sempre. Tá, não. Ah, quebrou aqui uma minha flecha Ó, deu pra criar um clima de terror já, né? Os armários batendo, sem ninguém, não tem vento. Agora tô ligado que vai entrar um instalador dali. Não é só um instalador. Eu achava que era só um instalador, velho. Vai, morre! Caraca, velho. Bati no cara pra caramba. Opa! Estão um tunado aqui. Eu não consegui recuperar a flecha? Não. Ah, vamos lá. A impressão de treino no tiro, hein? Acho que eu tô ruim. Putz! Mano, é só corredor? Vamos dar um, um gradinho? os corredores. Agora vai cair aquele lá de cima? Ou ele caiu já? Sei lá. Agora vai ter o Baiacu, mano. Tá. É, arco flash não vai me servir. O que vai me servir é Molotov. que vai me servir bastante é molotov, mano. Molotov e talvez um shotgun. Eu tô ligado que agora tem o Baiacu, mano. Baiacu é... É o boss desse aqui. É tipo o rei dos ratos. Nossa, o rei dos ratos é muito bom. Barricade the doors. Barricade the doors. This ain't gonna hold him for long. That don't sound good. Ah, pelo jogar o bagulho. Beleza. Caraca, me deu munição de shotgun, não gastei shotgun. Pera aí. Calma aí. Nossa, Bill, você é muito ignorante, cara. Álcool. Ah. Não gastei muito um shotgun não para de dar. Tá, opa. Trapo, tá, álcool. Tá, eu com certeza preciso fazer molotov. Então, ok, álcool. O que, que eu deixei aqui atrás? Munição. Tá bom. Achei que ia precisar do rifle. Ah, não, acabei não precisando. Tá. Isso aqui e pegar. Foi? Vamos? Não vem mais uns bichos agora? Uns dois corredores, se eu não me engano. Ou é impressão minha? Que eles vêm de lá, ó. Barralha! tô gastando munição, né? É só corredor, mano. Só fazer isso aqui, ó. Pronto. Não faz nem sentido eu gastar munição. Foi burrão, foi burrão. Agora tu se mexe, né, viu? Complicado. Esse parceiro aí. Vamos lá, ele é mais útil que. Não, tá sendo mais útil que tu por enquanto, viu? Porque é puta merda não faz nada, mano. não se vira. Ah, aqui tem um monte. Aqui é só, é só correr, mano. Eu acho que deve ter alguma coisa aqui, só que eu não lembro. Puta merda, velho. Podia ter deixado eu na frente, né? Ah, agora é pra que fazer o carro pegar. Ah, yesterday. So that worked out well. Uh, I'll go check out this side <laughs> of the house. Cara, coitado da Ellie, mano. Well, then what the hell is plan B? You ought to be thankful you're still drawing breath. That was plan A, B, C, all the way to fucking C. And furthermore, tell Tess she can take Don't this you job. bring Tess into this. Shove it right have nothing to do What, you know this guy or something? Frank. Who the hell's Frank? He was my partner. He's the only idiot that would wear a shirt like that. He's got bikes. it. Look what I found. It's got some juice in it. That's my battery. Fucking ass. Get out. Get out. Okay. Jeez. She said. battery's drained, but cells are alive. Meaning? Meaning we push it, get it started, and the alternator will recharge the battery. Is that your guess? Look, you wanted a plan B. is as good as it gets. What are you thinking? You driving me, Crush. <laughs> ah, se I va toda el No. That's more of my stuff. Catar umas balas aí. Ah, tá cheio não, pera aí. You should probably search the house. I'm sure there's more supplies. Boa ideia. Ah, me diz que tem flecha por aqui, velho. Que é isso que eu quero. Por flechas. Eu sei que dá pra conversar com ela. Conversa piada. Você gonna be com isso? Sim, não tem problema doing a good job. Figured you should know that. I won't let you down with this. Beleza. Daqui a pouco tem que parar de novo a gravação. Capaz de ter começado. Capaz de ter continuar só amanhã, porque já tá ficando tarde aqui. Pra gravar, né? Daqui a pouco. Give me ok. Tá. Tu não quebra essa. Não Eu atravessei. Tá, tem um, esse bagulho aqui. Tem um Frank aqui. Aí, é, Frank, de boa? Nice. Cadê a carta do Frank? Frank deixa uma carta pro Bill. Dá pra mim pegar ela, ler, entregar pro Bill, ele amassa, joga no chão, aí eu pego ela de novo. álcool, que está full, álcool, engrenagem, tá, tesoura, tá, aqui é tranquilo eu preciso pegar alguma dessas coisas, acho que não, né? Não, o que eu preciso pegar é lâmina e fita, vamos fazer isso aqui, será, mano? Ah, vai, vai. Não é que eu perco muita coisa, não. Bilhete do Bill, do Frank. Bilhete do Frank. Bem, Bill, duvido que encontres esta nota, porque tinhas demasiado medo de vir a esta zona da cidade. Mas se vieste por qualquer razão, quero que saibas que te <laughs> odiei. Cansei-me dessa cidade de merda e da tua incapacidade de mudar. Queria uma vida melhor do que esta e nunca percebeste isso e aquela bateria estúpida que tu que te queixavas está comigo. Mas acho que tinhas razão. Vou morrer ao tentar sair dessa cidade. Mesmo assim, é melhor do que passar mais um dia contigo. Boa sorte, Frank. Caraca, mano. Pesado. Tá, vou parar a gravação aqui rapidão. Deve ter pausado. Opa, então. Eu voltei, mas só vou gravar até eu dar o bilhete pro Bill. Ele vai amassar jogar fora, eu vou pegar. E aí eu vou esperar a cutscene deles abrindo a garagem, porque daí salvo games. E eu vou continuar a gravação amanhã, porque não tem muito como eu fazer, porque já são 9 horas da noite. Daqui a pouco minha irmã tem que dormir, e aí é complicado. Ready? Tá. vai. Ah, não é cutscene. Eu achava que era. Keep your foot on the clutch. And when we get to I know how to pop a clutch. How the hell You know what? I don't care. Just don't fuck it up. All right, Ellie, get ready. Now, now, hit it. Hit it. Eu acho que salvou. Eu vou ver, mano. Se eu consigo fazer essa parte rápida, eu vou fazer essa parte agora. Bill, not Ellie, we're gonna give it another go. Stay focused. Não quebrou o tijolo. Ah, <laughs> ah, ah. Já salvou? Salvou aqui. Olha o bilhete do Frank não tá amassado. Sai, sai, sai, sai. Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Caraca. Bateu junto. Vem, Bill, ajuda aqui. Gotta go fast. Look, we just make it to the hill. Just get it over the edge. Sai! Mano! Ah, como é que eu faço isso? Sai! Agora que tu aparece, viu? Aqui, achei. Cadê o instalador? Cadê o instalador? Cadê o instalador? Cadê o instalador? Ah, puta merda, Bill. Aí complica, né? Come on, we don't have much time. Back to pushing. acontecendo? Tá um bugzão. Ah, Bill, você pegou meu lugar. Estou instalador, não gosto. Sai, sai, sai, sai, sai. Sai aqui. Oh! Tá acontecendo? Vai, vai, vai, vai, vai. Alright, Ellie, get ready. Tá, vou fazer essa parte aqui já. Alright, Ellie, start it up. Uma coisa. Hear that sound, Bill? Yeah, well that makes the effect hear it too. Let's get the fucking truck. Yeah. Tá Tô indo. Valeu, falou, Bill. Just keep it running, all right? That girl nearly got us killed. You gotta admit. Ela salvou a gente. hold her own back there. You ain't gonna make it. Oh, oh. Mas, do jeito que tu agiu, também não, cara. Pra ser bem sincero. You'd be amazed at how many cars still got gas in them. Appreciate it. Bill, uh, about your buddy back there. That's a tough deal. Square. We're square. Get the fuck out of my town. happened to sleeping?